you Yo yo yo, la famille c'est Crackflow Welcome back sur le Terre sur la plateforme Crackflow guys Pour une nouvelle vidéo, j'espère que tu es prêt parce que je t'assure, ça va enchaîner On va balancer du lourd guys Donc déjà, désolé déjà de ma petite brèche d'absence Et si tu le remarques un peu, je publie mes vidéos toutes les deux semaines Ou bien une fois par semaine, ça dépend de mon emploi du temps Mais actuellement je suis busy, tire, boum <laughs> Mais bon, voilà, et quand j'ai quelque chose sur la main, je vous balance et on partage cette bonne humeur, voilà, la joie du hip-hop. Et aujourd'hui, voilà, je reviens sur une vidéo de Ganzo, Ganzo, Doki Ganzo, Culture. Donc c'est un rappeur sud-coréen, pour la petite histoire, je sais pas, j'avais déjà parlé de ça dans l'une de mes vidéos, voilà, de mes 5 rappeurs coréen que je t'ai proposé de kiffer. Et là, à l'intérieur de cette vidéo, il y avait, voilà, c'était annonce que le groupe Illioners et label des productions hein, de Illioners Records composé de Benzino, mais aussi oh, de Quiet, l'un de mes préférés, et Doki. Doki avait un peu des, des soucis récemment et tout, etc. Et il s'est vu quitter le groupe. Quelques temps plus tard, il ressort avec la signature dans le groupe, non, dans le label de production de Taiga. Si tu sais pas c'est quoi le label, label, voilà, le label c'est The Last King, tu vois Oh, The Last King, The Last Hip Hop, quelque chose comme ça. Mais bon, il signe, voilà, de nouveau dans un label qui est situé à LA aux États-Unis, donc le label de Taiga. Donc, bref, il sort de ça et on se disait bien que voilà quoi, il, euh, il projette quelque chose. Et oui, Doki sort directement le titre Culture où à l'intérieur il parle un peu voilà de son vécu, pourquoi il a fait le silence et tout, qu'est-ce qui se passe derrière la chanson, la musique. Je t'invite à découvrir avec moi le titre Doki Gonzo Culture. Donc dis-moi qu'est-ce que tu en penses dans l'espace commentaire, je t'assure ça va être du lot Qu'est-ce que tu en penses du hip-hop sud-coréen Dis-le moi dans l'espace commentaire et sans plus tarder, Kaja J'ai les chimiques, j'ai la The last game. to me a silver spoon so I ain't in my hand. I was Hollywood homes, Lake full of eighth in my hand. Yeah. About to take off, no contact, no signals. No, no Air Jordan 11 fresh, no wrinkles. Ooh. Done with the drama, movie scale so different. No giggling around me, homie, flow, cold, hip. but froze the ice nights with it, that's why I got my diamonds. Come flawless, no human made low qualities. Fuckin' women be like fuckin' with the natural disaster. Never kiss ass to no bitch ass rappers with no details. With V12 flaxing. Rap skills don't even deserve a little laxus. Racks on, racks is relaxes no stories. From the bottom, don't even wanna climb four <laughs> stories. When it's all bad, man, all good. Man up, hip hop, bullshit. They ain't even been a fan of this culture. I'm living it. Living it. the board. the last king, last king, <laughs> Yeah, bro, yeah, yeah, yeah, je valide Doki, Doki, Doki, yo. Doki, Doki, yo, yeah, le retour de Doki, le retour du King du hip-hop sud-coréen et dans les bacs. Et là, c'est la surprise, c'est la meilleure des surprises de Last King et de retour. Voilà, le hip-hop sud-coréen se représente valablement aux États-Unis et c'est un rappeur coréen qui parle très bien anglais. Yeah, bro. Je valide. Qu'est-ce que tu en penses du rap sud-coréen Donc, bref, je vais t'épargner un peu les longueurs. Je vais t'épargner, voilà, peut-être la traduction. Je vais te faire mon résumé à la fin. Mais je t'assure que pour son retour, c'est de, la balle. C'est de la balle. Qu'est-ce que tu en dis, bro Et sans plus tarder, Kaja, yo Kaja. And you know my style, yeah, I go for living it. lost the one, last king, underground. Shout out to Red Room, they don't fuck around. you know my style, yeah, I go for another round. I don't drop little diss song, I drop a whole album. My body gets soft from Philippines and Young Island. Balance, I make them big mad and just smiling, no wildin' like they usually do. I yeah. used to smile, but still stupid. Real truth speaks itself, so I don't begin to it, I rap fluent. Swag spoken, patient, influence, infusion, ill fusion. I still do it. Cruising down the PCH, reggae bumping real loud. I don't want no fast life or best life, one real life, real nice, Ouais. beautiful weather. Can't feel no better. Out in Zuma, watching sunrise by the moon, that's a statement. 내는 보존된 적 없지만 오늘은 며칠 전 떠난 지점에서 이미 멀리 와. Yeah, yeah. Le gars, il mélange, voilà, de l'anglais, du coréen à l'intérieur. Il est arrivé à LA. Voilà, euh, le gars il s'y sent bien, euh, de température. Le frangin trouve ses marques, il est dans son élément, il est dans son terre-terre. Voilà, c'est Doki Gonzo, culture hip-hop. Qu'est-ce que tu en penses, bro Du hip-hop sud-coréen, mec. Non, le gars, je suis trop content, les gars. 며칠 더 가다 보면 부딪 체크 아닌 체스 두드 두드기다 보면 문도 열리겠지 짙게 흐름 또 옳고 그름 따지는 놈들 대부분 삽질 I use my own wisdom energy fucking logic fake rappers picking topics they been making shit up you better back the shit up 제대로 뱉으시죠 Gabiola's on the beat solid 뭔 Gabiola never seen falling Yeah, 난 une Gabiola convention go à the dance then it rock and I got my shit all in, the money out. Hustle. I don't drop little Dead song, I drop a whole album. My body and soul from Philippines to Young Island. Balance, I make them big mad and just smiling. No wildin' like they usually do. I used to smile way, but still stupid. Real true speaking self, so I don't react to it. I rap flowing, swag spooky, A Sean, influence, infusing, ill fusion. I still do it. Mm. Yeah. What they talking about? What they about? You know the vibes. You know the vibes. Let's do this. Everybody rockin' Nike, but they just do it. Little sticker just glued it to the culture, never loyal. I know it, so I'm gone. That's why I'm motherfucking gone. Zio made meals, then fight for freedom. Lego then Rio. Zoom out like Williams World. Look far and tee off. Gear, got a ship, get on Shia. Ear, hit him on Pia. Order the be beer. Self, I'm just a leader. I don't wanna follow none of you motherfuckers either. In real life, for instance, I'm just. Meditating, elevating, celebrating day. Make me special, so I be special in every way. Always and every day. 24 7 blessed. Mahalo. Last king. I wake up like this. Like no <laughs> just, just like this. Take your pain and make champagne with you. Day. Doki Gonzo Yeah Culture hip-hop, culture rap, culture coréenne, culture hip-hop, bro il représente très valablement. Donc déjà, je voulais pas trop couper, mais ce que j'ai un peu remarqué, c'est que le gars a vraiment un esprit de malade et euh, je peux un peu, voilà, le voir un peu comme euh, de la musique euh, euh, voilà, de Taiga aussi, tu vois, il y a un peu ce blood là, euh, Taiga, tu vois, on dirait que c'est lui qui l'a composé, mais aussi on dirait qu'il nous ramène un peu dans les années 2000, 2010, c'était un peu ça, euh, voilà, le hip-hop, tu vois, et moi je valide, je valide 100% vraiment, et il n'y a pas réellement de défauts dans la vidéo, tout est carré, la vidéo est bien faite, voilà, le son, les paroles sont calées, il parle, il rappe en coréen, il rappe en anglais, et un très bon anglais, il est très euh, voilà, posé et calé. Et moi, je pense qu'il est simplement dans son élément. Je pense qu'il va trouver sa place au soleil. Voilà, American Dream, bro. Yeah, I love this game. I love this game, je valide 100% et vraiment Doki pour un retour, voilà, dans le hip-hop. Comme je le disais, notamment, il avait quitté le groupe et label de production Illionus Records il y a déjà un an ou bien pratiquement 12, 11, euh, 10 mois, donc pratiquement un an, il avait quitté le groupe, euh, voilà, Illionus, et les gens, on s'y demandait qu'est-ce qui ne va pas autour de Doki, et vu qu'il était aussi le fondateur même de ce groupe-là et de ce label, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui fait en sorte que le rappeur a abandonné ses amis tels que De Quiet ou encore Benzino. Mais bon, le frangin a trouvé ses marques, il a signé dans le label Last King de Taiga. Donc, les gars, qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que vous en dites du hip-hop Voilà, des doki, de culture, mais surtout du hip-hop sud-coréen. C'est de la vibe, mec. C'est de la moula Bro, dis-moi qu'est-ce que tu en penses. Mais donc, pour finir et pour conclure, je t'assure que ça va être du lot. Je vais te faire sortir, voilà, un crack focus sur, voilà, l'évolution du hip-hop de Kestak ou encore appelé maintenant Benjamin Ips, donc IPPS, tu vois. Euh, et aussi, voilà, il y a des sons qui arrivent en exclusivité sur Crackflow. Je te laisse la surprise hein, de découvrir, mais aussi, voilà, des sons qui vont être de la balle, des coopérations et tout, etc. Donc toi aussi, n'hésite surtout pas à me contacter si tu as un placement de produit, si tu veux qu'on puisse discuter ou que je puisse t'aider à pouvoir balancer ta chaîne, euh, ton YouTube, euh, ton activité, je sais pas, ta carrière musicale. Vas-y, discutons sur Instagram ou encore ma page YouTube. Facebook, autant pour moi. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous. Oui, suis chaud. suis fucking chaud. Donc, guys, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Et nous, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo, une dinguerie sur la plateforme Crackflow. Et sans plus tarder, Kaja j'ai les chimiques, j'ai la vista